Numin chun ba koya mashte, bima han yoni an yente. Nebi yut han an mo mostan dima in Capernaum. Numumi yo hardehe, shkim ashui. Har he su Jesu hinski zeh tahabu mi bu. Nebin yon ar yom dohi, shami kapin dan pun sardehe. Numushki yat ar mostan guyon osten tebe yawene ar yapu. he su mi papu mi yo hardehe. Digwata har mostan ne shabizun. Hanob inyemba bi. Yogin tunhu, gogehke. Nu'minu yisha binkuya mi pösar Jesu har ne da ma bisogna har ñoni ardeje.